domo dara sax doomu adama warna domo ada xam mo moy kan doomu adama warna naa ragne mo moy kan lan mo waral ci halam bi boole wuñ ko ci malay ñu boole ko ci min dem xadab dem lepp loo gis doomu adama war ko xam dafa xam ni mom rek mom moy jëmmi xam-xam ndax bo gisé tay ba ci haqq bil haqq deug deug yi lolu mu ngi lambo ci salatu fati xam yalla rek mo amu ci âge amu ci personnage amu ci képp koo mënti doon foo mënti nekk xam yàlla rek moo wóor bis bu la leeree ni sa taar bi danañ ko mën sa nangu bis bu la leeree ni sa alal bi danañ ko mën sa nangu bis bu la leeree ni sa fo bi danañ sa nangu da nga mën sa jël sa course bi pare jubali ji fële na le mu nekk kër bàyyi neexul ba neexul loolu mu am ngir ñu xamal la yàlla doomu aadama nag moo dëgër bopp doomu adama nak mom rek mo dëgër bop yalla amal ko amal ko jinne defal ko lepp ci xalam bi mom rek mom moy jëriñ te monté bo ci ñaké fayda mujj ci yeneen tajali yaat yu bon yi jeuf bay dem ba si bi ñu xamalé ñun ñoo di kan jeuf ba ñu xamalé ni la ilaha illallah taramu dudul nek te ñun taramu dudul ñun bis bo xolé te ci xalam bi xamné neex neexu bànneex yeeg bakkan beeg beut yeeg lepp ah deug deug bay mooy nurul kaw bay mooy nurul kaw yàlla daal ku ko ragal la moom. dafa jege lool. dafa jege lool kat. dara mënut a am dara mënut a am lu rek ci kanam lu xew ci kanam la dafa By the first, by the last, by the parents, by the hidden, by the first, by the last, by the parents, by the hidden, by the first, by the last, by the parents, by the hidden, by the first, by the last, by the parents, by the hidden. C'est lui le père des pères, le père des fils, le père de toutes les mères. Baï la lumière de l'univers, la vérité sur terre. Ya yóbbu nit yàlla mu wàcc ziar weer wi sukku ci suufu jant biddéew bi doog a fenk mu toog nuage yi sant ndax moo ngi doog a nekk doomu aadama li tax muy jëf dootul nekk dugg aljana moom dafay jëf te yàlla tax jëf te yàlla tax jëf rek te yàlla tax jëf te yàlla tax dafay jëf te yàlla tax jëf te yàlla tax jëf rek te yàlla tax jëf te yàlla tax jërëjëfe baay Nyas kumba Abdulai Jefe Bay. Nyas kumba Abdulai Jereje fe sanggebar hamunjai Jereje fe sanggebar hamunjai Kayaan na dan kumpatan na lang na po. Kapitagilor. xëj a lool kat. dara bye. mamba